いましたありがとうございましたご留学の皆様に大きな拍手をお願いいたしますオープニングセレモニーを兼ねるといの皆様の演技をご覧いただきましたはい、それでは